Takže to je J.K. Bruslus 10. února a Pozvolna se prokousáváme s pomocí plčích sání Tamhle, tamhle staré splavy Tamhle, tamhle myší zámek a kamyšlín Tamhle někde doksy, kachní ostrov, nebo jak se to jmenuje Má to mít 9 cm ledík J.K. Bruslus jede na svém druhém přírodním bruslení. Máš to black ice, vole. Black ice, jako lepší to být nemůže, vole. A zítra už to zapadá nějakým hnojem, takže dneska je poslední den. Jak se ti to líbí tady? Líb... Dobře, výborně. Tady koukáme na přírodní rezervaci Swamp a tímto zdravíme tetu Hanku, protože to je její oblíbená rezervace, si myslíme. po saně jsou výborná motivační pomůcka, protože mládenec si to je honí a nutí ho to trochu jet. No tak pojď si prosaně, frajere. Praská to teda pro podivně, to je to takový psycho, ale to je součást, součást hry. Pejsek, no borec je to. <laughs> Ale bude to dobře. To jsou splavy, nějaký kopačky, běhají po pláži místo, aby bruslili. Nevím, proč jim neudělá individuální trénink. Otázka je, jestli by to vůbec zvládli. Nejedou ti daleko, pojď, musíš si to chytit. To je skokánek, ten býval dvě patra. Teď už je to takovýhle chcípák. Ale. пластичну палку.